Всім привіт! І моє відео сьогодні буде Call of Duty 4 Modern Warfare. Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. И тихо. Осторожно. Здесь повсюду источники До радиации. речі, хто Нахватаешься хто чуть не больше знає, нормы, и ты покойник. Ну, а для тих, хто танку скажу, що ми ми Ждать сигнала. в Україні. Бо є такі люди, що навіть не знають, де вона є. Ну, і я- Вижу врага. С фронта вражеский Ми патруль. граємо не за Идем тихо и медленно. Соупа. В а этой граємо маскировке за нас не Легіон заметят. Гайс. Для тих, хто ще в танку. Може, не танку вже в БТРі сидить. Скажу вам тільки то, що... Убей одного, пока второй не видит. Он убит. Спокойной ночи. Пошли. Жди здесь. Противник у машины. Так, вперед. Вы видели эти куски, что так Подвигаемся. летали так Да, ну, не хочется мне. Не двигаться. Отлично. Но с севера к нам приближается патруль. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Вперед! По фронту все чистое. На побережье чисто. На побережжі. Я не, я, не- я не розумію, він бачить чи ні? Ты Кому это каже, слышал? Бачиш, що тут цвинтар на побережжі? Вражеский вертолет, ложись! Оставаться в тени. Вертольот. Идем. Зрело правильным ответом. Спокойно, парень. Их слишком много, остынь. Веди себя тихо. Огонь не открывать. Він вміє заспокоїти. Тихіше, хлопче. Їх тут дуже багато. Старайся предугадать их шаги. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. оплаты за граждан. За что за За мной! Похоже, они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. же Да уже Андрей Не знаю, надеюсь скоро. Нейтрализовать их и при этом не поднять тревогу – задача не из легких. Хотя, с другой стороны, незаметно мимо них все равно не пройти. Твоя очередь. Один готов. По тем двоим у грузовика огонь не открывать. Мы должны нейтрализовать их обоих одновременно. Жди, пока я не буду на месте. Понял, Кэп. Я на позиции. Действуй, как только будешь готов. Спокойной ночи. Выдвигаемся. Бо ж ці місії зараз, ну тут де просто нереально. Да, Джо, в житті буде нереально. Оставаться в тени. Але Пошли. Не двигаться! Ждать здесь! Подождем еще чуть-чуть. Может, патрульный снова пойдет в обход. Сюда приближается патруль. Назад! Террорист убит. По фронту все чисто. Вперед. по двері дають. Краще не мій двері. Не высовываться. Выдвигаемся. Сюда, идем. Да их там целое сборище, черт возьми. Приготовиться. Выдвигаемся по моему сигналу. Стоять! Так, вперед! Приближается грузовик. Реально, реально. Используем его в качестве прикрытия. Вперед!